Нора, кой седи до теб? Това е Борка. Чак, аз сега си. аз съм Борка и съм 6 години. Здрасти, Борка. Здравей. А до теб кой е? Мама, мама Нора. Вие от колко време сте заедно? От милиарди години. От милиарди години, поне минимум. А от колко години тренирате заедно? От много години тренираме да. заедно и сме в залата заедно от две години. Кой може да прави повече лицеви опори от вас двамата? Аз. Борко, защото е мъж. А кой има по-голям бицепс? Я да видим. Ти подкрепяш ли мама докато тренира? Да. Ми дава някой път да си правя упражненията без да ме притеснява и много пъти ми подава костел, да сменя ми подувките и много ми помага. Спорта е здраве, спорта е щастие, спорта е мотивация а, и спорта е в много случаи, както при нас, любов. Имате ли любимо упражнение? Имаме любимо упражнение и да, можем да да. ви го покажем, ако искате. Да. Разбира се. Едно, две, три. Любимо ни е да се прегръщаме и да се обичаме. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. Whoa. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. every inch of your skin is a holy grail I've got to find